အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တင်နန်းမစခင်ကျွန်တော်ကာလာဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ manipulation သင်ခန်းစာအထိကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလာဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်တည်ချာချာလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပုံက RGB ဆိုတဲ့အယောင်3ရောင်နဲ့ red green blue ဆိုတဲ့အယောင်3ရောင်နဲ့ပေါင်းစည်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ color ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ channel တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ layer box ဘေးနားမှာ channel ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်တကယ်လို့ကိုကုနာမှာ channel box ကြီးပြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင် window သွားမယ်ဒီမှာ channel ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆို channel box ပြန်ပေါ်လာမယ်ဒါက red channel ပေါ့နော်ဒီမှာအမှန်မှဆိုဒါကသူအနီရောင်အနီရောင်ရှိတဲ့ area ကိုသူပြပေးတာပေါ့နော်အဖြူရောင်ဒီအနီရောင်ရှိမဲ့ area အမဲရောင်ဒီအနီရောင်အနီရောင်မပါဝင်တဲ့ area ပေါ့နော်ဒါ layer map တဘောပေါ့နော် green ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းပဲဒါဒီ အစိမ်းရောင်ရှိမဲ့ area ဒါဒီအစိမ်းရောင်မရှိတဲ့ area အဲ blue ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะဒီမှာသူက layer map နဲ့ပြပေးတာเนาะကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ခွဲပြပေးမယ်သူပေးတာမှာ shortcut တွေရှိတယ် control 3ဆိုရင်ဒါ red channel ဖြစ်မှာเนาะ control 4ဆိုရင် green channel ဟုတ်ပြီကျွန်တော် control 4ကိုနှိုက်ကြည့်မှဒါဒီ green channel ဟုတ်ပြီ control 2ဆိုရင် RGB channel ပြန်ရောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ red channel ကိုတီးတန့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် selection တစ်ခုလုပ်မှာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ red channel ကိုယူမယ် control order 3ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ် order တစ်လုံးခန့်ပေးရမယ်နော် keyboard ကနေပြီးတော့ control order 3ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဒီ selection ဒီ red channel ကိုသူမှတ်တာပေးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် layer ကိုသွားမယ်ဒီ layer မှာကျွန်တော် control selection ရှိနေပြီကျွန်တော် control J လို့ပွားလိုက်မယ်ဒါဒီ red channel ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် red လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် green channel လိုချင်တယ် control order full ပေါ့နော်ဒါဒီ green channel control G ဒါဒီ green နောက်တစ်ခုကျွန်တော် blue channel လို့ကျွန်တော် control order 5ဒါ blue channel ဒီရဲ့ UI blue ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော် red ဒီအနီရောင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အနီရောင်ပြောင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ red channel ကိုကျွန်တော် red အပြည့်ထည့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ red ကို 255ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြီးရင် red channel ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ order shift back space ဆိုတော့ကျွန်တော်အနီအောင်ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရအောင်သွားမယ်ကျွန်တော် color မှာကျွန်တော်အစိမ်းရအောင်ရွေးမယ်ဒီ red မပါဘူးအစိမ်းရအောင်တက်တက်ပဲ255အစိမ်းရအောင် KB ကျွန်တော် green channel ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးတော့မှ keyboard ကနေပြီးတော့ order shift back space ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အစိမ်းရအောင်ရမယ် green 0 blue ဒီ255ဒါဒီ order shape bus page keyboard ကနေပြီးတော့ order shape bus page ဒီ free ဖြစ်တာ foreground color ကို foreground color ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် order shape bus page ဖြစ်မယ်ဒီမှာ foreground color ကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် order shape bus page ဖြစ်မယ်အနောက်က background color ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control shift bus page ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါ keyboard shortcut တွေပေါ့နော် အော်ပြီဒါမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအယောင်၃ယောင်ပေါင်းစည်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါအခုပုံရိပ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခန့်အမဲတစ်ခုလို့တယ်အယောင်အယောင်တွေမပါဝင်ခြင်းမပါဝင်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် HSP မှုမှာအဲ့ hue ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အမဲရောင်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် okay ယူဒီအမဲရောင် ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကိုမမြင်ရနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအလွှာ၃ခုဒီပေါင်းစည်းခြင်းမရှိသေးဘူးเนาะဒါသူဒီ red channel သူဒီ green channel ပေါ့ဒါဒါ green channel သူဒီ green ဒီအပြောက်သူဒီကလာတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီအနီဒီအားလုံးကတာ connect မဖြစ်သေးဘူးเนาะဒီကောင်လေးဒီ layer တွေက connect မဖြစ်သေးဘူးဒီ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ connect ထည့်မှာဆိုရင်ပေါင်းစည်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ linear.app ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအယောင်၃ယောက်ပေါင်းစည်းခြင်းကကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အယောင်ပေါ့เนาะ ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ကိုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘေးလေးနည်းနည်းလေးခွဲလိုက်မယ်အနောက်ဒီအမဲဖြစ်ရမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်လေးကျွန်တော်ဆွဲထားပါမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းနဲ့အပြပဲကြံမယ်အစိမ်းနဲ့အပြနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းဒီဆိုင်ရန်ကိုရတယ်နော်အပြဆိုင်ရန်ရောင်ရမယ်နော်ထောက်ပြီးကျွန်တော် green ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဒီ blue နော်ဟုတ်ပြီအနီကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲကိုအနီနဲ့အပြနဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ marginal ရမယ် green မှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်လာတဲ့ပုံရိပ်အတိုင်းရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခုနကာလာပဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကာလာပစ်ကာမှာကာလာပစ်ကာမှာသူဒီ255ရောင်ထိပဲပါဝင်မယ်။တုံညာကနေပြီးတော့255ထိပဲပါဝင်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရောင်ရွေးချယ်မှုဒီအနီရောင်ကို255မျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်။အစိမ်းရောင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ255ထိရှိမယ်။အဲကျွန်တော်တို့0ထားလိုက်မယ်။အစိမ်းရောင်တွေလည်း255ထိရှိမယ်။ဒီတိုင်းပဲ blue တွေလည်း255ရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမှာ အနီကိုကျွန်တော်တို့255ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အစိမ်နဲ့အနီနဲ့ပေါင်းခြင်းဒီအဝါရမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် screen ကို short လိုက်မယ်255အနီနဲ့အပြာနဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ marginal color ကိုရမယ်။အယောင်3ရောင်ပေါင်းစည်းခြင်းဒီအဖြူရောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအယောင်3ရောင်မပါဝင်ခြင်းကအယောင်3ရောင်မပါဝင်ခြင်းဒီအမဲရောင်ဖြစ်မှာနော်။ သဘောတရားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ print out ထုတ်မှာပေါ့ print out ထုတ်တဲ့အခါစက္ကူအဖြူကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်စက္ကူအဖြူသုံးမှာကျွန်တော်တို့ပုံဒီအဖြူရောင်အစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရမယ် printer ကနေပြီးတော့ color အမှာ color ဒီ ingest printer ဆိုဗျာ၄ရောင်ရှိတယ်၆ရောင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒီမှာအမဲရောင်ရဖို့အတွက်ဒီသူတို့ဒီအယောင်အားလုံးကို ပေါင်းစည်းလိုက်မှအမဲရောင်ကိုရမှာเนาะ Photoshop မှာကြတော့အယောင်အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မှအဖြူရောင်ရမှာ အယောင်၃ယောက်မပါဝင်ခြင်းကဒီမှာအမဲရောင်ဖြစ်မယ် ingest printer တွေမှာကြတော့အယောင်၃ယောက်မပါဝင်ခြင်းဒီအဖြူရောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာအယောင် channel တစ်ခုကို255ရောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအယောင်တန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်8 bit နဲ့16 bit ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ် Okay ဟုတ်ပြီဒါက8 bit ပေါ့နော်ဒါက16 bit 8 bit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color အစင်းကြောင်းနေနဲ့ source မဖြစ်ဘူး16 bit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ source ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီ color တန်ဖိုးတွေအကြောင်းပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့8 bit မှာပါဝင်တဲ့ color တန်ဖိုးကျွန်တော်တွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင် channel တစ်ခုမှာ8 bit ဒီ8 bit ရဲ့အယောင် channel တစ်ခုမှာ8 bit ရဲ့ color ပါဝင်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်28ခါမြောက်ရမယ်เนาะ8 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်28ခါမြောက်ရမယ်28ခါမြောက်ခြင်းဒီ256ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီ page ဆိုလို့ရှိရင်အယောင် channel တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုန255เนาะဒီမှာကျွန်တော်256ရောင်ပါဝင်မယ်အယောင်တစ်ခုမှာဒီမှာ color pick ကမှာသူ255အထိပဲပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထင်ကျွန်တော်ပြောတာเนาะဒါမှန်ရင်လည်းမှန်မှာမှားရင်လည်းမှားပေါ့ဒီရတန်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ68 pin နဲ့မှားရွံ့မှာဆိုလို့သူဒီ255ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ256 p လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ8 p ရဲ့တန်ဖိုးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်သွားလိုက်မယ်အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဒီ255ရောင်မရှိတဲ့ Photoshop မှာ8 bit ပဲဖြစ်ဖြစ်16 bit ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ8 bit နဲ့16 bit ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့အယောင်အယောင်တွေကတန်ဖိုးမတူတော့ဘူးပေါ့နော်တူဒီ red မှာ256ရောင်ပါဝင်မယ် green မှာလည်း256ရောင်ပါဝင်မယ် blue မှာလည်း256ရောင်ပါဝင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအယောင်အားလုံးဘယ်လောက်ပါဝင်မလဲ တွက်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ256ကို3နဲ့256ကို3ကထပ်မြောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကာလာဒီ16တန်လောက်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ကာလာ16တန်လောက်ပါဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ16ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်216ကမြောက်ခြင်းနဲ့ညီမျှတယ်216ကမြောက်ခြင်းဒီ6500ကျော်လောက်ရှိမယ်16ဘက်ဒီအကြောင်း channel တစ်ခုမှာ6500ကျော်ပါဝင်တယ် green မှာလည်း6500ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ blue မှာလည်း6500ကျော်ပါဝင်ပါပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကာလာအလုံးစုစုပေါင်းတွက်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်6500ကျော်ကို3ချိန်ထပ်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်281 trillion လောက်ထိကိုကာလာပါဝင်မှုရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့8 bit နဲ့16 bit ဒီကာလာတန်ဖိုးကာလာပါဝင်မှုတန်ဖိုးကတအားယူกว่าဟနေပြီသူတို့ရလက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးဖြတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ color gradient တွေကစားမယ်ပြီးရင် light light လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အလင်းအမောင် gradient တွေကကျွန်တော်တို့ကစားရတယ် အဲ့ဒီအခါမှာ Apenet 16 bit ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာပေါ့နော်အဲ8 bit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး color gradient တွေကစားမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုး hash လေးတွေဖြစ်မယ်16 bit ဆိုလို့ရှိရင် source ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က color ပေါက်မှုများတဲ့အတွက် तू ဒီ pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတိကျတဲ့အကြောင်းထည့်သွင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ bit ကြတော့ color ပေါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက် तू ဒီ pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတိကျတဲ့အကြောင်းမထည့်သွင်းပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू ဒီဒီလိုမျိုးအစင်းကြောင်းလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နမူနာပုံလေးတစ်ခုနဲ့အဖြူမဲလေးနဲ့လုပ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော် pixel ကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်2000 pixel 1000 pixel တော့1000ရယ်200ကျွန်တော်ဒါ8 bit ပေါ့နော် okay create ကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color gradient လေးတစ်ခုပြေးလိုက်မယ် ဒါဒီကျွန်တော်တို့8 bit မှာလောက်နော်ဒါဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရတယ် RGB မြင်းဆောင်8 bit ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုလောက်နေတဲ့ wall space ဒီ8 bit wall space မှာကျွန်တော်တို့လောက်နေတာဒီတိုင်းရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တော့ဒီနေထားမှာဘာအစင်းကြောင်းဘာ error မှမရှိဘူးသူဒီလုံးဝဖျောက်ပြူနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းအမှောင်ချိန်ညှိချက်တွေဘာတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ calf ကို calf ရဲ့ light ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ကျွန်တော်15 20လောက်ထိကျွန်တော် short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် calf ကိုပြန်ခေါ်မယ် calf နောက်တစ်ခုပြန်ခေါ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်20လောက်ထိကျွန်တော် short လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာအလင်းအမောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကစားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး adjustment အလှော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကစားတဲ့အခါမှာ သူဒီပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဘစ်ဒီဒီမှာအစင်းကြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်သူရဲ့ပြဿနာကသူဒီပစ်စယ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အကွက်ကပစ်စယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ်စယ်အကွက်တိုင်းကိုသူတိကျတဲ့အရာမထည့်သွင်းပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ကလာတန်ဖိုးကအရန်နေတယ်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ကလာတန်ဖိုးက18တန်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့18တန်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူဒီပစ်စယ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတိကျတဲ့အရာ မထည့်သွင်းပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့16 bit ပြောင်းလိုက်မယ် image move ကျွန်တော်ဒီမှာ image sorry move 16 bit ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီ pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုသူဒီတိကျတဲ့အကြောင်းလေးထည့်ထည့်သွင်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တဲ့အခါမှာ16 bit ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်တင်တယ်เนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cap တွေ level တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ manipulation လုပ်မယ်အဲ့မျိုးချိန်ကြီးချက်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ color gradient နေရာတွေမှာခုနလိုမျိုးအစင်းကြောင်းတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ16 bit နဲ့ပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်သင့်တယ်16 bit မှာလည်းအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူဒီ fader gallery တွေတုံးလို့မရဘူးပြီးရင် smart blur ကို16 bit မှာတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် okay ဒါက ထားလိုက်ပါတော့ data တွေကအဲ့လောက်ထိလည်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ system bin နဲ့ပဲလောက်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ fader gallery တွေဝင်ကျင်တဲ့ smart blur တွေကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့8 bit တစ်ချက်လေးပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ system bin မှာ system bin ပြန်ချိန်ပြီးတော့ပြန်လောက်လို့ရတယ်နော်အဲတကယ်လို့ဗျာ16 bit ကကို7နဲ့ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ 3ရတာအဆင်မပြေဘူး16 bit နဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက4တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ8 bit နဲ့ပြင်ပါတော့8 bit 8 bit နဲ့ပြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးမယ်โอเคဒီပုံမှာကျွန်တော်ဘက်လိုက်လေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာဘက်လိုက်လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ new layer ကဒီကျွန်တော် subject ရဲ့အောက်မှာရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလူရဲ့အနောက်မှာ ဘက်လိုက်လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new layer ခေါ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရောင်ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးအလင်းရောင်လေးထည့်မယ် gradient 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝိုင်းလေးယူထားမယ် backlight အဝိုင်းလေးလိုချင်လို့เนาะပြီးရင်ဒီ color ဘောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် basic မှာကျွန်တော်ဒီ transparent ဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေါ့ဒါမှကျွန်တော် backlight လေးတစ်ခုဆွဲမယ် ဒီထိပြဿနာမရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ background မှောင်ကျင်တာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က cap ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှောင်လိုက်မှာပေါ့ဒါကျွန်တော်မှောင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နားလဲ cap တစ်ခုထပ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လင်းလိုက်မယ် okay our cap မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်မှောင်ကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိတာအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုပါစို့ဒါကနမူနာပေါ့နော် ဒါကကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေအလင်းမောင်ချိန်ကြီးချက်တွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအခါမှာဒီပုံนี้8 bit ဒီပုံนี้ဒီမှာ8 bit နော်ဒီလိုမျိုးအစင်းချောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီဒီမှာအစင်းချောင်းလေးတွေအများကြီးပေါ်နေပြီ8 bit သုံးတဲ့လူတွေကဒီနေထားမှဆိုရင်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်လေယာတွေတော့အားလုံးမပေါင်းလိုက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီရှိနေရမယ်လေယာတွေပေါင်းလာလို့မရအောင် အဲ့ဒီအနေထားမှာ layer တွေမပေါင်းစည်းရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ16 bit ကိုတစ်ချက်ပြောင်းမယ် image တွေကနေပြီးတော့ move ကျွန်တော်ဒီမှာ16 bit ကိုပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံนี่16 bit ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ color gradient တွေဒီခုနလိုမျိုးအစင်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတော့မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်မရှိတော့ဘူးဒါဒီ display error လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆွဲရင်မရှိဘူး zoom out လိုက်မှပဲပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ80%လောက် zoom ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ error ကိုခုနအစင်းချောင်းတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့8 bit ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းတော့ကြည့်ကြည့်မယ်8 bit ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်တူဒီပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်16 bit ဒီမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတေးကြတယ်ဒါကျွန်တော်16 bit ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့8 bit တုံးတဲ့လူတွေကဒီ layer တွေကိုမပေါင်းစည်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ 16 bit ကိုတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးအလွှာရွေးမယ်ပြီးရင် control shift order e ဒါဆိုရင်ခုနအစင်းကြောင်းနေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ8 bit setting ကိုပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်8 bit မှာခုနအစင်းကြောင်းလေးမရှိတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဗျ8 bit တမားလေးဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအမောင်ချိန်ကြီးချက်တွေဘာတွေလောက်ပြီးတော့ layer ပေါင်းတော့မဲ့အခါမှာ16 bit ကိုတစ်ချက်ပြောင်းပြီးဖို့ မေးလို့မရဘူး16 bit တစ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့မှပဲ layer ပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့8 bit ကိုပြန်ချိန်မယ်เนาะ period ချိန်တာကဒီ image တွေကနေပြီးတော့ move ဒီမှာ8 bit ရှိမယ်ဒီမှာ16 bit ရှိမယ်ဒီမှာအမှတ်ပေးထားတာဒီကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ရဲ့ bitrate ပေါ့နော်ဒါ8 bit ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် RGB မြင်းဆောင်8 bit ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ဒီ8 bit ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုန16 bit မှာ layer ပေါင်းတဲ့အလွှာဒါမှကျွန်တော်တို့လောက်နေတာဒီ8 bit ပဲနော် okay machine တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာမိလာလို့ရပါတယ်ဒီ color barrier ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ manipulation အထိသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် color တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းနားလည်တာမှပဲကျွန်တော်တို့အလောက်လောက်ရတာလွယ်ကူမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုလုပ်ပေးတာပါ